Assalamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu Akkam jirtu? Kabajamtoota, jaallatamtoota, hordoftoota 'chaanelii kiyya in jedhu nama afaan Oromoo dubbatu hordoftoota 'chaanelii kiyya in jiran jechuudha. Namni chaaneliin kiyya chaanala xiqqaa xiqqaa illee haa taatu malee namni Oromoo tokko namni sabiskiraayib naa godhe jiru. gara fuulduraatti inshaallah biisni irraa subscribe naa gooteedha yaada chaanalli kiyya yeroon jalqabu viidiyoo kan hojjechaa ture eh, afaan oromootiin jalqabee ture garuu gaafa isinni eh, subscribe naa gochuu danski gara afaan amaaraatti hundeebite namnaaf kudha laata yaada jedhama maashaallah homaan eh, jedhu amma. isinis amma subscribe kanaa gootan abdiin qaba jechuudha. Itti aansuudhaas ni har'a wanni ani afaan oromootiin dubbachuu barbaadee fi waan afaan oromootiin dorbee kana guyyaa sadan afaan kana baay'ee bakka akka addunyaatti sooshaal miidiyaa fudhatee jiroo irraa dubbachuu barbaadee jechuudha. Annis maalidha gurbaa dhaqna qabaate. akkuma isinitti kolfitaa dandeessinitti kolfina inshaallah utuu dandeettii qabaate akka keessan jechuudha. utuu akka dhiiraa akka warra dhiiraa kanaa dandeettii qabaatte isheenis akkuma sana akkuma yeroo darbe aliyyiin harka ishee boodatti hidhee wayyaa irraa baasu wayyaa irraa kutuu dhiisi yaa aliyyi anaadha manaa keeti nikaan irraa qabda yaa aliyyi yaa warqii koo ettee utuu isheen kadhattu kan akkatti qullaa ishee dhaabe harka ishee boodatti dhiyakkatti inni hassaqaa yaa ture sana. viidiyoo sana suni dhaa xiinsammuudha eh, sammuu nama jeeqaa sammuu ishee jeeqamaa hin jenne wadarkaa kutaniiti eh, gallakkisaa turtanii jechuudha. Kanaan duras immoo viidiyoo abbaa olfee dubartii guddoo kan isheen waraabdee wanti isheetiif na wajjin dubbatan wajjin jedhama iyyuu. Nama dubbattu jennaan Akkuma sanatti warra irraa hin hir'isne wala irraa ittiin daballeesse akkuma isaatti kaastanii achii lattafaa turtan. Har'a garuu viidiyoo gurbaa sanaaf fida jennaan eh, akkam goonee finnaa nama akkas ta'e akkam goonee finnaa jettan. Ee akkam gootanii fiddu. Eh, isheenis utuu humna qabaatte akkuma inni akkuma sini wanna feetan gootanii viidiyoo waraabdu isheenis yeroo irraa murtu sana viidiyoo waraabdi jechuudha humna dhabeessa. humna dhabisitu humna qabaatte naawuriidha akkamitti amma isa finnaa hin jettanu turtani akkuma san isheenillee gallakkisti jechuudha. Hundumtiyyuu ni arga jechuudha. Xeensamuun isaa qabu maaliin isaa qabu utuu humna qabaattee akkuma keessanii isheenillee yeroo gochaa kana gootu jechuudha. Viidiyoo gochaa dubbachaati gooteen. Garuu iseen yeroo kana gootiin jechuudha utuu humna qabaatte. Garuu iseen yeroo kana gootu aariidhumaan alaa kulli haal gorbaas rabbiin hafaayisoo isheenis immoo kan kana gootee fi tarii baay'ee tokko baay'ee tokko goddaamte baay'ee tokko midhamte ta'a. Baay'ee sabarraa ishee baay'ee sabarraa baay'ee irra isinii darbina. Wallaayee namni dubartiin yeroo tokkoon tarkaanfii nama irratti hin fudhattu. Tarkaanfii yeroo tokko hin dandeenye isin irratti hin fudhannu utuu isin agafeetan nu baddaltanii agafeetan nu baddaltanii illee tarkaanfii isin irratti hin fudhanne numa sabarraa sila waan goonu hin qaannu boonyeetuma himaan kee xaragannee dhiisna jechuudha. yeroo waan xiqqoo tokko nu gammachiisu gammannee waanuma oomsuun waan gaarii tokko dubbattes gammanna jechuudha. Yeroo isin qonna bitan nu gootanis immoo boonyee achi garagallee boonyee aarii keenya cabsanneeti hooda nagaa isin wajjin hin taane kun garuu humnaa walitti isheetti taanaan gochuu waan dandeessi. Wanti humnaa namatti ta'u immoo utuu hin yaadamiin. onnaa iyyaanne gochuun ni danda'ama jechuudha. Kanaaf isheettis baay'ee ilaalamu. Warri biraas of eeggadhaa. Wallaayee namni waan gaarii amma wal hin hordofne wanna badaadhaa wal hordofaa yeroo darbes akkasii zayita walitti naqaniiru. Wanna baay'ee wal garamaa jira. Walaakiin kuni kan kana godhanuufi. ofii isaaniitiif qofa otoo hin taane aariin isaan irratti jiru badiiwumas irratti dalagaa jirtan bakka. badiiwwan isin irratti dalagaa jirtanu si jaalladhee si du'ee si badee akkasii ta'e jettu dubartiin gara laafettiidha haadhaan beektu mi'aata akkatti garaasanii laaftu dubartiin haadha keessanii haadha keenya obboleessi keessan haadha manaa keessanii isin garuu jechuudha yaaddanuu kanaaf akka yaaddanuu namni yeroo hirminjaa tokko tarkaanfii tokko irratti fudhatu waa tokko lamaa fi miti jechuudha. Gochaa amasii yeroo hunda nama irratti raawwattanuu yeroo hunda ishee shimadeessuu danda'a jechuudha. Malee yeroo tokkoon jechi tokko lama wanna xiqqoodhaan amma kana gochuun dammoo narratti fuudhaafis kanaan gootu dhugaa kana narratti fuudhaaf kanaan gootu namni wal jaallate walii wajjin jiraata yoo wal jibbee gargar ba'a. Utuu ishee jaallate immoo ishee irratti hin fuudhu silumayyuu jechuudha. Isin anna isin jettan shari'aadha jettu shari'aan. meeqa jira wanti fuudhaa gadiitu meeqatu jira wanti sin shari'aan goone jechuudha. Shari'aan amma dubartii qullaa baasaa, dubartii akkas godhaa, dubartiin akkas godhaa sin hin jedhe kun shari'aadha. Kanis immoo eh, shari'aan suma dubartii isaa afur fuudhaadha kan isin hordoftan salaata iyyuu sirriitti salaattani. Abbaa sirriitti salaata rabbi qofaatu beeka. Bakka kana dubbiin eh, isheenis bakka rabbiin qalbii ishee faa deebisu. warri kaanis immoo isheen hordofinaati yoo jibbitaan biraa deemaa yoo fuudhee abbaa barbaadee furan keessaa wanti irraa isin hirkattaaf hin jiru. Yoo inni tokko fuudhee sikka biraatti heerumtu halas yoo wal jibbitaa wal biraa deemaa malee wal hin balleessinaan sin jaa gama kiyyaatini naawwan sin immoo fachiisis immoo odeeffannoof fuula jira yaada kiyya sumarratti hin xumura akkuma du'ee. akkuma isaa fi gaasammuu isaatti qabamettanii viidiyoon goonu viidiyoo maal jennee ishina jettanii Dubartiidhaaf illee akkasumatu yaaddanii gaariidha. Namni badaa namni sammuu badaa yeroo dubartii waraabee gadi lakkisu isinis immoo harkaa fudhatanii olii gadi kan deemtan sana dhiisa. Bakka akkuma kaatti afaanii dubbadhaa darbaa kan dubartiis jechuudha. Inna kan jaallatanii sabiskiraayib naaf godha. Yoo sitti tole jechuudha. Sabiskiraayib naaf godha. Sheeris naaf godha. Akka namni innaaf argee sabiskiraayib naaf godha jechuudha. sinii ከነማስን እየጨረረ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ